ਫਸਟ C++ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ C++ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ Ubuntu ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਜ਼ਨ 11.10 ਅਤੇ Ubuntu ਤੇ G++ ਕੰਪਾਈਲਰ ਵਰਜ਼ਨ 4.5.2 ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ Ubuntu ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਡੀਟਰਸ vim ਅਤੇ gedit ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ gedit ਵਰਤਾਂਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ spoken-tutorial.org ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ C++ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ Ctrl Alt ਅਤੇ T ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਓ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ gedit space talk.cpp space ampersand prompt ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਵਰਤਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ C++ ਫਾਈਲਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .cpp ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਟਾਈਪ ਕਰੋ double slash space my first C++ program ਇਥੇ ਡਬਲ ਸਲੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਡਬਲ ਸਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ hash include space opening angle bracket closing angle bracket type ਕਰੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਓਸਟ੍ਰੀਮ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਈਓਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ C++ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨਪੁਟ ਆਉਟਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ using space namespace space std ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਡੀ ਨੇਮਸਪੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੇਮਸਪੇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਰੇਟਿਵ ਰੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਕੋਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਮਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਕੋਪ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਸਟੀਡੀ ਇੱਕ ਨੇਮਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ C++ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਟਾਈਪ ਕਰੋ int space main opening bracket closing bracket main ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਰੈਂਥੀਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੈਂਥੀਸਿਸ ਆਉਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ int ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟਾਈਪ ਇੰਟੀਜਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਆਓ ਹੁਣ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਵੇਖੀਏ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਜੋੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ opening curly bracket function main ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬ੍ਰੈਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਦਬੋ ਕਰਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਈਏ ਅਤੇ ਕਾਉਟ ਸਪੇਸ ਦੋ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਟ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ C ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਕਾਉਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਕੋਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ talk to a teacher backslash n ਇਥੇ ਬੈਕਸਲੈਸ਼ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ cout ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਸਰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ C++ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅੰਤ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸਪੇਸ 0 ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 0 ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਇੰਟ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਫਾਈਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਟਾਈਪ ਕਰੋ g ਸਪੇਸ talkਸੀਪੀਪੀ space hyphen o space output ਇੱਥੇ g ਕੰਪਾਈਲਰ ਹੈ ਜੋ C++ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ talk.cpp ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈਫਨ o ਆਉਟਪੁਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾਏ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ls space hyphen lrt type ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬੜਨ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ .output ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਇੱਥੇ output talk to a teacher ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰੋ ਆਓ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੀਏ ਟਰਮੀਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਸਾਡੀ talkਸੀਪੀਪੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ expected curly bracket at the end of input ਹੁਣ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ closing curly bracket main function ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਓ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰੋ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਅਪ ਐਰੋ ਕੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਗਲਤੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਚਲੋ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਡੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਟਰਮਿਨਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਆਓ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 6 ਤੇ ਸਾਡੀ talk.cpp ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ expected identifier before semicolon and cout was not declared in this scope. cout एक standard C++ library function है. अतिसारा C++ library function std namespace ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਲੋ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 3 ਤੇ std ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਵਰਤੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਲਾਈਨ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ spoken tutorial project team spoken tutorial ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ spoken tutorial project talk to a teacher project ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਈਸੀਟੀ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਰੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ